Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Olga, sou russa, mas agora estudo português e tanto falar essa língua mágica. Então, só às vezes eu vou fazer errado, desculpa de mim, porque eu sou estudo. E claro, como para gringa, especial gringa da Rússia, a língua português do Brasil tem muitas surpresas <laughs> e muitas coisas estranhas pra mim que quer quebrar da minha cabeça cada dia, na cada dos lugares, com todas as pessoas, quando eu tento falar o português. Então hoje eu quero falar pra vocês sobre cinco coisas que as é muito estranhas e muito complicadas pra mim como para gringa na sua língua português. Primeira coisa extremamente estranha e pra mim um pouco tipo coisa que eu posso ter medo, essa cachorro quente. Nossa! Por favor, deixa pobres cachorros. Na primeira vez, quando eu ouvi que você traduz hot dog para cachorro quente, eu bastante pensei cachorro quente, cachorro quente, que é essa comida cachorro quente? E meus amigos brasileiros perguntam de mim, você não sabe cachorro quente? Ah, não, não sabe cachorro quente, porque eu penso sobre cachorro. Quando eu falo hot dog no inglês, eu não penso sobre cachorro, eu penso ser é só um nome estranho, mas eu vou não esqueci nunca esse momento quando eu ouvi primeira vez cachorro quente. Pobres cachorros, pobres cachorros no Brasil. Próxima coisa, extremamente estranha também. Eu lembro muito bom, eu encontrei meus amigos na alguns lugares, eh, tipo nas 6 ou 7 horas, e eles falei pra mim: "Oi, Olga, boa noite". E eu perguntei meus outros amigos: "Eles vão chegar em casa?" Não, eles só falou pra vocês ah, boa noite, tipo, olá, boa noite e olá, a coisa é igual, sério? E minha segunda pergunta foi, mas por que eles falam boa noite? Agora são sete horas da tarde. A gente tem dia e pessoas falam pra mim boa noite. Na Rússia a gente fala boa noite só quando você chega na cama e você vai dormir agora, nesse é momento. Eu vou falar pra você boa noite, gente. Isso significa que eu vou dormir agora. E quando alguém fala pra mim no barzinho, não sei, só sete horas, boa noite, eu penso, hum ele vai começar a dormir tão cedo hoje. E depois eu assisto no Instagram que ele não chegou para dormir. Mentira! Então, só depois, <laughs> provavelmente um ou dois meses, alguém amigo expliquei, explicou para mim que boa noite só significa oi ou tipo boa noite para você, Olga, agora, não para tem bons sonhos. Ah, complicada! Próxima coisa, eu acho que é para todas as gringas é extremamente confusa. Porque fez de mim extremamente confusa e extremamente... Oh, isso! Que isso? Eu lembro bom quando o meu amigo mandou para mim a mensagem Oi, RS, e eu pensei, ORS, que é isso ORS? Pode ser se uh, ele chama de mim RS significa russa, tipo, oi russa, mas eu não tive certeza nesse momento e depois alguém mais uma vez deixa comentários para mim no YouTube, tipo, eu perguntei meus amigos brasileiros, que isso significa? Eles explicam para mim, Olga, é muito óbvio quando você sorri, qual som você fazendo. Quando eu sorri, eu fazendo o som ha ha ha ha ha ha ha. Vamos tentar! Nós <laughs> brasileiras sorrem diferente de todas as outras pessoas no mundo. Isso é extremamente estranho, é extremamente estranho. Quando eu explico isso para meus amigos na Rússia, eles não entendem nada. Como eu posso explicar para russas que você são kkk? Não posso. Coisa número 4 que eu fiz me confusa com língua português. Eu acho que essa coisa mais importante e mais básica para sua língua português do Brasil, que não existe o único português do Brasil. Provavelmente para você é extremamente igual e não tem nenhuma diferença para leite e leite ou para paulista e paulista. Mas para mim, como para gringa, essa absolutamente diferentes palavras que precisam significam a coisas diferentes. Você não pode só mudar S para X ou X para S ou E para I, a dinha, dinha, pessoas. Eu acho que todas as professoras do Brasil precisam uh, ah, encontrar e decidir. Vamos falar como isso. Ou por que sua língua tão diferente na todos os estados? Pessoas, coisa principal que eu não entendo. Como você entende uns aos outros? Como? Fala sério, pessoas. Para vocês não tem diferença. Por exemplo, dois reis têm mais do 30 anos dois reis têm mais que 30 anos. O pesadelo da gringa! Vou nunca esquecer uma minha viagem pequena para Rio Grande do Sul com meus amigos brasileiros, quando alguma mulher perguntou de mim alguém sobre uh, creme de leite. Creme de leite. Eu fui tão... Ah, não sei o que responder, fala sério, desculpa de mim. Creme de o quê? Para mim é absolutamente diferente essa palavra. Absolutamente. E mais uma coisa que pode quebrar o cabeça da gringa. Provavelmente é para você nada especial, mas... YouTube, Facebook, Brad Pitt, Frank, Hip Hop, WhatsApp, Notebook, Notebook e minha preferida, Mac. Mac! Eu lembro muito bom quando o meu amigo perguntei de mim, vamos eh, encontrar na Avenida Paulista, perto do Mac. Eu pesquisei no internet como é essa make no Avenida Paulista. Eu pensei que pode ser algum museu Pode ser algum estúdio, pode ser alguma grande restaurante. Mac, Mac, só tão interessante. E essa foi McDonald's. Só McDonald's, Mac. <laughs> Que coisa estranha. Fala sério, pessoas. Amo português e amo pessoas brasileiras. E agora é melhor momento para deixar o like para esse vídeo e escrever nos comentários. Se você quer mais vídeos, não esqueça sobre meus outros vídeos em português. Beijo no coração. Tchau, tchau.